sukan sangat penting sebab uh, bila kita bersukan bila bila kita menyokong uh, atlet kita uh, kita tidak kita lupakan semua uh, perbezaan antara kita dan sukan ini adalah medan yang terbaik bagi penyatuan negara kita sebab itu kita pilih tema bangkit bersama yang saya rasa sangat-sangat sesuai dengan uh, dengan bulan kemerdekaan ini